you by YouTube. Saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali ya. Dan seperti biasa kalau anda baru saja menjumpai channel yang ini, ah, saya mengucapkan selamat datang dan kalau anda dah subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan sebagai ah, sokongan anda lah disebabkan kesemua ataupun hampir kesemua video kami ni sebenarnya sudah um, di di di, di monetarizekan oleh YouTube. Fuh, susah betul nak cakap bahasa English ya. Artinya memang uh, video-video uh, kami sebenarnya semua dah tak ada lah income daripada YouTube lah. Sebab rata-rata uh, kita menyentuh pasal blaster ni memang sensitif lah. Dan YouTube dah tak bagi lagi ya apa-apa uh, income ataupun uh, ads lah kepada kami. So sebagai tanda sokongan anda kepada kami, saya tak mengharapkan banyak. Saya mengharapkan anda untuk tekan button subscribe saja, boleh? Okey, tekan button subscribe ya sebagai tanda anda menyokong kami lah dan sokongan anda lah yang akan membolehkan Sean terus berusaha lah untuk menjalankan uh, channel yang ni. Okey, kalau anda tahu memang benda ni berisiko tinggi lah di Malaysia. So selain daripada tiada uh, apa-apa income daripada YouTube, kita juga sebenarnya menghadapi um, risiko lah untuk berdepan dengan uh, pihak penguasa eh. so harap anda faham dan tekan button subscribe untuk tunjukkan anda ni memang menyokong Blaster Mania ya. Tiba-tiba nak menangis pula. Okey, hari ini kita ada lagi unboxing dan model kita memang menarik lah daripada produk LDT. So kita lihatlah apa yang ada pada hari ini. Jeng jeng jeng. Trap tak nampak sangat Trang, tang, tang, truck ha. So, ini produk daripada LDT ya MP7A1 Okay So, ini memang nampak kan LDT ha. Ini adalah poster yang mereka bagi ya untuk produk yang ni Sekarang memang dapat Tapi tak sure pada masa akan datang boleh dapat lagi ke uh, poster yang ni kalau poster tu saya rasa mungkin tak dapat lagi dan juga mungkin plasternya sekali juga tak akan dapat lagi lah disebabkan masalah China memang dah serius lah, kritikal so anda lihat poster dia memang cantik, tebal, bersinar-sinar anda bolehlah jadikan sebagai uh, wallpaper ke apalah alright dan produknya memang bukan ni lah, ini adalah stiker saja, <laughs> okay ataupun dia punya uh, poster saja produknya di mana? produknya di sini haa teneng memang ini adalah uh, style lah LDT. So kotak dia memang tak ada lah. Tak ada kotak, ada pun kotak brown saja. Okay. So memang tak jumpa pun nama LDT di mana-mana. Cuma di stiker dia, saja, eh, di poster dia saja ada LDT yang ni. Okay. Dan memang style dia lah, dia bagi bag lah. So Hockler and Hockler and Koch H&K lah. So dia punya bag cantik macam ni seperti uh, model-model uh, dia yang lain semua pun memang ada bag lah jom kita lihat apa yang ada dalam bag yang ni so ini velcro ah, velcro so anda boleh tampalkan lah patch plastermania ke ataupun siapa-siapa so dah ada belum patch plastermania kalau tak ada cari di website kami eh beli satu lah tanda sokong ok terus tu klik subscribe jangan lupa uh, kali ni dia tak bagi apa-apa di dalam uh, poket depan kita lihat apa yang ada di dalam saja ataupun kita nak lihat-lihat sikit dia punya bag uh, uh, adalah war interest ni LDT rasa ni lah dia punya logo saja di bag dia uh, war interest dia bukan tulis LDT dia tulis war interest oh ok jom kita lihat apa yang ada dalam bag Wuih, wuih, wuih. sangkut pula ah, jom oops <laughs> Alright. So seperti anda lihat uh, dia ada beberapa kompartmen di sini rasa semua kosong lah. Kita cek dulu kompartmen-kompartmen dia. Uh, okay, tak ada apa. Kompartmen kosong. Ada satu Mac extra. So ini sebenarnya package daripada kami kita bagilah Mac extra. Uh, selepas ini ada lagi ke tak Mac extra saya tak sure tetapi yang surenya daripada kami ada dua Mac eh. Okay, ini satu. Uish. Oh. So LDT punya produk sekarang sama ada dia dah pecah belahkan ataupun dia dah tak siap pasang lah. Ini saya rasa siap pasang tetapi tak sepenuhnya. Seperti yang anda lihat, dia ada satu ketul. Nah, ini mungkin dia tak boleh buka lah. That's why dia satu ketul. Kita keluarkan dia punya hero dulu. Okay. Wow. Inilah MP7 lah. Eh. Uh. Perasaan di tangan berat tau. Oh. Memang berat oh. Okay, kita lihat lagi apa yang ada. Okay, Mac. So, dua Mac ah. Kalau selepas yang ni, mungkin cuma ada satu lah. Sebab package kita bagi sekarang uh, untuk pre-order lepas, kita bagi extra Mac satu. That's why dapat dua. Dan bukan selepas ni pun maybe satu saja lah. Kalau boleh dapat lagi lah. Okay, Mac dia. Cantik juga. Kita letak tepi. Apa lagi? Oh, ini... Real. Uh, ah, real. Real kiri kanan. Real besi ok untuk pasang tepi lah ni nampak ada dua lubang skru kan ha, kiri kanan ok apa lagi wah dia punya wah banyak lah apa benda ni ya. iron sight lah ha, dia punya iron sight dia punya iron sight depan belakang juga daripada besi wah sakit jariku wih okay, dia punya iron sight lah ya dan dia punya spring ha, spring pun dia tak bagi tak tak masuk lah so itu saja dalam kotak kalau setahu saya dia memang inner barrel pun dia tak bagi ya saya intai-intai sikit yes inner barrel pun tak ada ah ilek. Okay, so ini satu memang berat Okay, so apa yang tak ada di sini ini dia tak masukkan lagi so memang tak boleh nak test FPS sebab inner barrel tak ada uh, spring pun belum masuk lagi Sean tak pandai nak masuk so Mac ada dua Mac dua ni bukan semua orang bagi ya kalau nak beli daripada ataupun dapatkan daripada seller lain maybe dia bagi satu saja kita bagi dua kita generous sikit dan ini belum pasang ini okey lah tak pasang lagi sebab kiri kanan punya rail saja kan uh, ini iron sight iron sight ni kena pasang sendirilah juga ok iron sight ya wah banyak betul piece dia nak sambung ni macam mana lah <laughs> alright saya tunjukkan macam ni sajalah dan dia juga tak ada bateri ya bateri pun dia tak bagi inner pun tak bagi spring pun tak masuk ayo alright Okay. Okay, okay. alright so uh, kita tukar angle sikit saya try cari bateri walaupun tak boleh nak tunjuk FPS ataupun apa kan tapi dia dah ada motor semua dalam ni kan patut dia boleh tembak blank juga lah kita dengar sikit sebab ni ada MOSFET lah dia ada LDX MOSFET lah panggil LDX MOSFET dia Okay macam tu ada MOSFET lah jom kita tengok angle yang lain alright so inilah MP7 kita lah daripada LDT so kita tengok dulu dia punya Mac lah Okay, kalau anda nampak Mac dia ada tulisan made in Germany di sini made in Germany sini pun made in Germany tapi memang daripada nylon lah okay masuk gelbo di sini lah okay lubang dia sini okay dua mac tak tepi dulu lepas tu ada ni lah uh, dia punya rail kiri kanan dia punya iron sight semua ni lah So tengok nak pasang-pasang ah Saya you tahulah malas-malas nak pasang kan Ok takpe ni kita letak tepi nanti kita timbang baru kita tengok berat dia berapa Tapi semua ni memang daripada metal lah Kalau anda boleh dengar lah Memang daripada metal semua ni Ok Letak tepi Spring Ok saya dah pastikan spring yang dia bagi ni extra So saya rasa ni 1.3 lah Saya punya caliper dah tak ada bateri Tak dapat nak check Dalam tu memang dah ada satu spring So ini dia bagi extra So ni uneven punya lah maybe yang lebih kuat lah kot. Okay, so anda try-try lah ha. Alright, kita punya hero pada hari ni ya. Ha? Kita tengok secara close up. So yang ini memang uh, dia punya uh, dengar tak? Ting ting ting. Uh, so dia punya outer memang daripada uh, metal. Inner memang dia tak bagi ya. So saya tak pernah nak test lah FPS sebab inner memang dia tak bagi. Sekarang you tahulah masalah China uh, So mereka memang tak bagi inner So anda tak boleh shoot kan Anda dapat tangkap pun dia tak dapat nak charge dia teruk-teruk lah That's why tak ada inner Kena sediakan inner sendiri ya Okay uh, Yang body dia memang daripada nylon Oh benda ni nylon Okay dia punya hand grip ni pun Vertical grip ni memang nylon Okay anda tarik macam ni turun Dan kalau anda nak lipatkan dia Anda kena tarik ini turun Nampak tak? Ini turunkan baru boleh masukkan balik Okay dia punya ini uh, ini panggil apa lah podcast lah sepatutnya okay, dia punya podcast ni metal dia punya uh, trigger guard nylon tapi dia punya uh, trigger daripada metal ini fire selector metal lah kot fire selector rasa macam metal okay, dan belakang dan dia punya ini Okay, uh, bat punya rod ni besi metal belakang ni keras ok sebelah sini dia macam ni fire selector kiri kanan ada alright dan dia ada consider ni lah anda tarik charging handle nampak tarik charging handle dia akan macam ni ok dan kalau anda tarik ni dia memang boot catch lah nampak tarik alright Okay, So di bahagian sini ada satu yang menarik. Ha nampak? Dia ada tulis 16408159. Okay, dia macam tag lah. Saya tak sure number ni adalah uh, series number ke ataupun dia memang sama untuk setiap model, setiap unit lah maksudnya. okay. So inilah dia. Dan MP7 ni sebenarnya dia punya uh, gearbox daripada besi ya. Kalau anda nak buka tengok gearbox dia, anda kena bukakan dua pin yang ni. Tarik ni keluar anda boleh nampak gearbox dia dan juga boleh tukarkan pin eh tukarkan uh, spring di sini juga. Right? Dan dia ada MOSFET lah. Bahagian bateri di bahagian depan. Kalau anda nak masukkan bateri anda kena bukakan yang ni. First anda kena removekan yang ni. Saya try, saya tak sure lah Cara saya macam ni, tapi maybe anda <laughs> ada cara lain Saya tak pasti, tapi cara saya yang ni Buka kaya ni anti clockwise uh, ah, clockwise lah kena nak buka Okay, ini memang daripada besi ya lepas tu ini tarik saja tarik ha dibuka so dia punya battery di sini ruangan battery dia consider panjang tetapi tak lebar sangat battery yang macam ni macam ngam-ngam saja macam ngam-ngam saja boleh masuk tapi kena adjust-adjust lah saya pun tak sure boleh tutup ke tak sebab saya selalu bergelut dengan battery ya. lah saya tak nak bergelut lah saya tak nak bergelut dah. <laughs> Alright, dan dia menggunakan uh, connector ini ya, uh, XT30. XT30. Memang kena buat sendirilah, susah nak dapat lah bateri XT30 punya connector. Right, ini bateri 11 volt lah. Saya try dry fire dia sikit lah sebab dia ada MOSFET. So, ini memang seronok lah. Okay, kalau anda tolakkan ni di sini, memang safe. Oh, terlanggar. Ah, terlanggar lagi. Okay, safe memang tak boleh tekan lah. Kalau semi Angin agak kuat lah Tapi tak ada inner barrel Tak boleh nak test lah Alright, so ini semi Ini auto Dan kiri kanan memang boleh control lah Okay So kita timbang Keluarkan bateri Kita buat penimbangan Lepas tu kira selesailah Kita punya video ini selepas close up nanti Okay Hole benda ni berat dia berapa 1.3 Kalau masukkan part-part dia Dengan Mac kan Memang kan patut ada Mac Lepas tu ni ha semua besi lah ha. Ya. Duh duh Pup, pup, pup, pup, pup. Oi, jatuh. Jap, jap, jap. Kita masukkan slow-slow. Macam buat piramid pula. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Duduk diam-diam. 1.7 kilo. Oh, benda ni. Dia pendek ah, solid, padat. Dapat 1.7 kilo memang consider sangat berat. <laughs> Alright, memang build quality daripada LDT tak, tak dapat ni nak dipertikaikan lah memang best so kalau anda berpeluang lah untuk buat pre-order lagi model LDT yang ni kan nak jadi macam Snake Eye oh dua <clears throat> G.I. Joe Snake Eye so try lah dapatkan dua ok uh, video ni akan berakhir selepas uh, close up lah sebab tak ada inner so tak boleh nak test FPS alright kita jumpa lagi pada video akan datang saya Sean daripada Plastamania bye bye